Soluciones para las pendejadas de Peña. Primero, necesitamos un reemplazo para David Garay. Usemos a Tony Stark. Es Iron Man, tiene un chingo de huevos, un chingo de dinero y obvio maneja mejor la economía que este cabrón. Para el pedo del muro, Thor, cabrón, tiene un martillo cabroncísimo que va a desmadrar el muro. Y ya, si se arman los putazos, sobornas a este güey, lo viste desde Azteca y le ponemos en la madre a los gringos.